problemów, co... Z tych problemów, co teraz będziemy śmiali się kiedyś Z tych problemów, co nieraz spędzają sporych sen Nie ma nic cenniejszego niż zaufanie, kredyt Moich ludzi, moich ludzi Z tych problemów, co teraz będziemy śmiali się kiedyś Z tych problemów, co nieraz spędzają sporych sen Nie ma nic cenniejszego niż zaufanie, kredyt Moich ludzi, moich ludzi Jak zrobię projekt Na płytach jebaną patynę Zielone światło, nie czekam na nie, lecę wyżej Nie mogę zasnąć, chcę więcej mieć na limuzynę Mam w głowie bagno, którego nie chcę żadna z dziwek Ciebie czekałem na zielone Młody żempion jak plażem, życie szybkie